mas esse é puro, velho? É, Jesus. Não tem nem sabor, né? Onde é que tá do suco e... da manga? Nossa, esse tem nem sabor, não? Lógico que tem. Tem, lógico que tem. É, é um bebe. Cachaça, né? Então, é o que... vem. Hum. É o que é Não, é o sem vinho no Brasil não anda. É, né? Pode falar. Vai, tá legal. Mas e aí, Então, mas aí eu vou. E aí, como que tá a situação? Quer dizer que rolou uma perreca lá, lá... As estrelas. É cana. <laughs> Pura. Não, é o tá que, que tá acontecendo? O que, ele vai fazer hoje de, de, de bom? Ah, de bom. É, tamo aí, tamo aí na atividade, tamo aí na atividade. Olha lá o forró rolando. É, forró não é rock and roll, mano. Era quinta-feira. Enquanto a rapaziada trocava ideia na rua, o Ronil se encostou no portão assustadão e deu a notícia. O Billy, um dos caras mais considerados da vila, estava realmente desaparecido. Fazia duas semanas que ninguém viu o Billy. O cara morava sozinho, mas estava sempre presente. Às vezes é normal você não ver um amigo todo dia. Só que dessa vez nem vizinho, nem amigo, nem os mano do bar ou tiozinho da padaria tinha notícia dele. O Billy tinha virado caso de polícia. Ainda no portão, trocando um milhão de ideias, as coisas iam se encaixando. O Pato e o Fred lembraram que, um dia antes do Billy desaparecer, eles tinham se trombado na pracinha da vila. Era tarde da noite, perto do ponto de ônibus, e o Billy comentou que ia sair cedo para um rolê em Perus, na zona norte de São Paulo, que estava indo lá para fazer umas filmagens numa tal fábrica de cimento abandonada. Lugar perfeito para ele pichar e tal. Só que ninguém se ligou e cada um foi pro seu canto. Se a gente podia dizer algo sobre o sumiço do Billy, é que ele foi para Peru sozinho naquele domingo. Coisa que, pelo visto, só o Pato e o Fred estavam sabendo. Naquela hora foi um corre-corre do caramba. A gente pegou nossas coisas e saiu para a delegacia, crente que podia ajudar. Mas na moral, era muita ingenuidade a nossa achar que alguém estava ligando pro Billy. No início todo mundo achou que era preocupação demais, até porque o Billy era pichador, vivia enfiado nos lugares mais sujos da cidade e todo mundo sabia disso. Ele conhecia a gente em São Paulo inteira, estava sempre envolvido com o que você puder imaginar de movimentação ou intervenção artística. E quando ele sumiu, era tanta gente dando palpite na vizinhança e nas redes sociais que o Billy podia estar em qualquer lugar. Tô muito triste, muito derrotado mesmo. Felizmente, porque eles, tipo, do nada falaram pra mim, porra, o Billy sumiu, mano. O moleque sempre correu aí com nós aí, tá ligado? Mano, é, é mais um caso assim que não, a gente não pode deixar passar, não, cara. Pobre nesse país, se vacilar, vira indigente igual cachorro de rua. Naquele momento, a gente não estava mais nem conseguindo raciocinar direito. A indignação tomava conta. A gente tinha que fazer alguma coisa. E foi aí que a gente decidiu ir para Perus procurar o Billy. E lá estávamos eu e o Fred. E lógico que a gente não ia sair assim perguntando pelo Billy sem mais nem menos. A alguns metros de caminhada da estação de trem Perus, como quem não quer nada, chegamos à entrada principal da fábrica de cimento. Mas a gente deu meia volta e parou para pensar. Por que é que o Billy tinha atravessado a cidade inteira para colar naquele lugar? E foi rápida a resposta. O Billy não tinha ido ali só para pichar. a gente fez a volta. Pela rua de baixo, que levou por um túnel, depois uma trilha, e no caminho um tiozinho chamado Elber nos contou um pouco sobre episódios cabulosos que se passaram naquela fábrica. Motivo de conflito e diferente interesse é o que não falta ali. impressionante a dimensão e a estrutura daquilo. Apesar disso, invisível para quem andava pelas ruas do bairro a cinco minutos dali. Mas a gente já estava meio cabreiro. Aquilo ali estava parecendo cada vez mais cenário de coisa ruim. A gente não sabia toda a história ao certo, mas essa fábrica que vocês estão vendo é a Portland Perus, a primeira fábrica de cimento do Brasil, e forneceu material para o que você puder imaginar de obra nesse país, do viaduto do Chá ao Anhangabaú, de São Paulo à construção de Brasília. Resumindo, você já deve ter pisado sobre esse cimento por aí. Nesse lugar, ocorreu na década de 60 em plena ditadura militar, uma sequência de greves que durou sete anos. A mais longa greve que se teria registro na história. E dura até hoje o conflito de interesses entre proprietários, gente de muita grana, e os trabalhadores que ficaram conhecidos por sua luta e resistência como queixadas. A dívida com os trabalhadores era tanta que a fábrica fechou, tombaram como patrimônio histórico e cultural e depois largaram do jeito que vocês estão vendo. Mas aí, caminhando em silêncio, para não chamar a atenção dos seguranças, a gente vasculhou cada canto. E bati um certo medo e um puta ódio em saber que o Billy talvez não tivesse vivo. Na moral, a gente já estava indo embora. Mas pelo trilho do trem, a gente quis procurar uma última vez e fomos andando sentindo as pedreiras e o forno de cal. Parecia pressentimento. Era como se a gente soubesse que tinha que seguir para lá. Daqui para frente, em memória e respeito ao Billy, a gente vai contar uma história ainda maior, que infelizmente desapareceu junto com ele. A gente achou que ia chegar na vila de Gato Preto. Era lá que ficava o forno de cal que abastecia pela estrada de ferro a fábrica de cimento em Perus. Só que a gente estava perdido no mapa. A câmera ainda não estava nem ligada, mas é óbvio que não podia filmar, nem entrar. Gato Preto tinha virado escombro. E a gente fez questão de dar um jeito de entrar. Oi? Gato Preto, além do forno de cal, da estrada de ferro, das pedreiras de calcário e de ser a primeira vila do município de Cajamar, local histórico também tombado como patrimônio e fotografado até para o museu da cidade, era uma vila operária que viu mais de três gerações crescendo ali. Já teve uma população até que grande, e com a construção da rodovia Anhanguera, a vila foi dividida ao meio. A molecada que andava de bike pelos escombros levou a gente pro outro lado, que a gente ainda não sabia, mas era metade do gato preto que ainda tá de pé e que estão ameaçando derrubar. 100 anos antes de existir o município de Cajamar, já existia. E o Gato, Preto. Preto. A primeiro bairro que o Gato Preto foi pertencente, era pertencente à Lapa. Aqui, era pertencente ao distrito da Lapa. O Fundefat veio e fez assim, um tombamento histórico de tudo. A juíza colocou uma placa, a primeira coisa que eles derrubaram foi a placa e derrubaram o forno. Os trilhos que tinham retiraram tudo tudo retirado, foi saqueado. E tiraram o povo daqui que não cachorro. Vocês têm que sair daqui. E acabou, deram prazo e foi tirando. A máquina, eles tirando o povo da casa e a máquina derrubando as casas. A escola era colada com uma casa. O que aconteceu? Quando eles vieram derrubando essas casas, o argumento deles foram, na hora que derrubaram essa, escola, essa casa colada com a escola, rachou as paredes da escola e tinha perigo. O primeiro bairro que Cajamar teve, que existiu, o primeiro bairro se chama Gato Preto, é o bairro que a gente mora. Foi o primeiro bairro que existiu em Cajamar. E ninguém tem uma consideração pelo povo daqui. Então, quando a, a, a companhia faliu, né? Eles foram embora e a gente ficou. E os caras vêm com as máquinas, vem empurrando, vem empurrando, vem empurrando terra. Aí a juíza vai da área de risco, vem como da área de risco, você tem que sair da sua casa. Que aqui no nosso bairro nunca existiu área de Uma risco. Uma área de risco que eles criaram, na é. realidade. Algumas famílias entraram com ação judicial, mas não conseguiram. Não conseguiram porque Assim, é difícil você lutar com um peixe grande, né? A gente não tá lutando contra qualquer um. Enquanto a fábrica de Gato Preto já fabricava cal, em 1909 foi construída a estrada de ferro que levaria a população de Perus para o santuário de Pirapora do Bom Jesus. Só que isso aí era só conversa. A região é de grande importância geológica, tem pedreira para todo lado. E os trilhos foram bruscamente desviados para o norte, justamente para transportar cal de gato preto para aquela que seria a primeira grande fábrica de cimento do Brasil, em Perus. Fundada em 1926, a Portland Perus SA recebeu grande investimento. Teve por um bom tempo praticamente o monopólio do mercado e era considerada a fábrica mais moderna do mundo. Antes disso, em Cajamar, a história já era bem pesada. Muita gente morreu ali, inclusive dinamitando nas pedreiras. E há quem diga que a luta dos trabalhadores anarquistas da região começava por melhores condições num lugar que pode se dizer pior que o inferno. Talvez influenciando posteriormente na luta dos trabalhadores queixadas. Em Perus, as vilas operárias foram se esvaziando após o fechamento da fábrica de cimento, ainda na década de 80, e hoje resta uma meia dúzia de moradores mas o bairro de Perus cresceu e, com ele, os movimentos ressurgiram com a pauta de reapropriação da fábrica. Enquanto isso, em Gato Preto, um número bem maior de moradores decidiu lutar pela sua permanência no local, mas as famílias pouco a pouco estão sendo forçadas a assinar sua mudança, mesmo tendo morado ali a vida inteira. Muitas pessoas que saíram do lado de lá, tem o que, que era antigo mesmo, pessoas velhas, que ama esse lugar aqui, que nasceu aqui, e já foram, saíram daqui, mudou para Cajamar, não foi três, quatro meses, morreu. Quando construíram esse, essas casas nesse outro bairro, como que foi esse processo? Eles escolheram? Teve processo. Não Eu fiz a casa, você vai morar. Tudo ocultado. Os interesses da, do, dos poderosos aqui que querem acabar com isso aqui é porque tem o Rodoanel, tem a Via Anguera, tudo acesso para esses é galpão. Aqui é saída para todo lado. Eles estão alegando que quando chega aqui o progresso para e de Jundiaí para frente ele continua. Ou seja, o que, que a gente entendeu? Que toda a área que tem verde em volta da Anguera é interesse para eles. Na região norte de São Paulo, os mais antigos relatam que muita gente perdia suas terras para pistoleiros ou empresários, que lhes ofereciam inicialmente algum dinheiro para que plantassem eucalipto. Depois, voltavam com a polícia alegando a invasão de suas plantações. Assim, tomavam propriedades inteiras e surgiam grandes empresas, grandes negócios que duram desde o século XIX até hoje. Esses são os chamados grileiros. Cimento. Negócio lucrativo. Lucro, interesse. Interesse, empresário, político, latifundiário, banqueiro JJ Abdala. Em 1951, o cidadão José João Abdala, fundador do grupo JJ Abdala e uma das personalidades mais influentes da economia paulista e brasileira, compra a fábrica de cimento Portland Perus, a estrada de ferro e a fábrica de gato preto, e dá início a uma gestão, digamos, com a sua cara dono de fazendas, frigoríficos, usinas, mineradoras, tecelagens, bancos e influente no meio político, Abdala era conhecido por investir em uma dezena de ramos da indústria para obter lucro máximo até esgotar o próprio negócio. E aí, partir para uma próxima empreitada. Era conhecido também por grilar terras, mas apesar dos inúmeros processos, nunca foi condenado. E assim José João Abdala enriqueceu. Pra caralho. Hoje em dia, você pega um pedaço dessa terra aí, vai carpir e plantar pra ver. Na hora os caras já vêm e barra. Os caras que toma conta pro Abdala aqui, que tem, tem um, uma fiscalização. Tem uma fiscalização aqui, o moleque de moto todo obra. dia Todo se dia o moleque passa de moto. um bloco, ele vem. Se você der início para as coisas, aí complica mais. Aí já vem polícia, já vem isso, já vem aquilo, você entendeu? Houve uma situação que a, a polícia, eu desci do ônibus ali, 10 horas da noite chegando em casa, polícia civil me pegou ali levou num outro bairro aqui numa estrada, me deram uma surra lá. Depois me levou de volta na delegacia. Chegou lá, o próprio delegado deu um tapa na minha cara e falou assim: Ó, não te aconteceu nada, você não viu polícia é hoje aqui, você nunca esteve nessa delegacia. E faz favor, negócio de associação de morador para gato preto não existe, não levem nada adiante lá. Os delinquentezinhos do gato preto não querem nada, certo? Isso foi só um aviso. Tchau. Eu saí de dentro da delegacia ali, que um louco, revoltado, chorando, porque uma situação que não podia fazer nada. Eles querem que a gente fique desunido. Quer, tá? Porque tem muita gente que pensa assim, ah, na hora que ele vir aqui me oferecer 30 mil, eu saio da casa. Só que tem pessoas aqui no nosso bairro que são tão humildes que não sabem o, o valor que é 30 mil, que você não... <laughs> Hoje em dia um terreno aqui em Cajamar é 150 mil um terreno. O que, que você faz com 30 mil? Nem metade do benefício. Nem um barraco dá para comprar mais. A última administração que vem ocorrendo no município aí, talvez queira transformar a cidade em uma máquina. E no final das contas é mais fácil para eles destruir, tira tudo daqui e vamos fazer um galpão, galpão aí que vai dar mais dinheiro. O problema é que lucro máximo geralmente representa a condição mínima no ambiente onde se trabalha. E condição mínima, problema sobre problema, gera caos total. As greves dos queixadas tinham tanto a ver justamente com o descaso e arrogância de JJ Abdala, e colocava em questão as jornadas exaustivas de trabalho, a falta de diálogo e a pouca manutenção da fábrica de cimento, que entre filtros e chaminés causava danos a todo o bairro de Perus. Há relatos de gente que levantava muro só com o cimento que varria no próprio quintal, enquanto tinha telhado de casa com 20 centímetros de pó acumulado tava nevando o cimento e tinha gente morrendo por isso. Na sequência, a gente descobriu que, nos anos 70, vizinho à fábrica de cimento, o cemitério Dom Bosco tinha sido construído em Perus para abrigar os mortos indigentes que a polícia levava para lá. Perus entrava para o lado obscuro da história, com a descoberta de uma vala clandestina no cemitério Dom Bosco, trazendo a público moçada de mais de mil vítimas não identificadas da ditadura militar. Enquanto isso, a Cimento Perus acumulou pilhas de processos trabalhistas e ambientais. Sofreu intervenção militar, teve fábricas, ferrovia, pedreiras e outras propriedades do grupo JJ Abdala confiscadas pela União, para ressarcir impostos atrasados e para pagar indenização. Em 1986, coincidindo com o fim da ditadura militar e sem nenhum funcionário, a Cimento Perus fechou. Ainda na década de 80, os trabalhadores da Cimento Perus entravam na justiça para dar continuidade também às suas vilas operárias e viabilizar a construção de um memorial sobre a história da fábrica de cimento. Esse movimento evoluiu para gerações seguintes, tendo continuidade com o atual movimento de ocupação e reapropriação da fábrica. No início dos anos 90, foi então tombada como patrimônio histórico e cultural pelo Condefat e dava aos queixadas mais esperança em ver sua história preservada. vocês aqui, a gente tem, eu tenho uma, uma, uma, uma lembrança muito grande do dia que os trabalhadores voltaram na fábrica. Nossos companheiros voltaram para a fábrica. E hoje, vendo vocês aqui, sonhando o mesmo sonho que nós temos, eu fico quase que acreditando que o sonho vai se tornar realidade. E que realmente nós vamos poder usar daquilo que é nosso para o bem do nosso povo. Acredito que sim, porque ninguém tá mexendo mais nada lá, derrubaram tudo lá, mas ninguém tá fazendo mais nada. Porque deram uma brecada aí, andou com a- tendo alguns processos aí. Então, a nossa situação aqui desse lado aqui é assim, a gente daqui tá naquela. Ou sai ou não sai, ninguém fala a verdade pra gente. A gente foi no setor de habitação também, pedir a escritura do local, eles não nos forneceram. Eu acho que é tudo combinado, cara. A, a situação combina com a oposição e fala assim, ó, época de eleição vocês vão lá, a oposição. Fala que os caras vai sair porque vai ser desapropriado, vai ser todo mundo despejado, porque é aquela área do Abdala. Aí os caras vêm e bate. Faz aquela propaganda. E bate, faz aquela propaganda, vocês vão sair, vocês têm que conta que não sei o que lá. Aí, aí vem a oposição, passando mel. Não, vocês não vão sair porque eu vou segurar vocês aqui, entendeu? Então acho que é desde quando, né? É muito tempo vem se falando isso aí. Vai sair, não vai. Vai sair, não vai. Vai sair, não vai. Ninguém que, que, que fosse ser tirado daqui hoje ia se conformar.